के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कई सांसदों के नाम तय कर लिए लेकिन इंदौर में अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया है इस दौड़ में कई लोग शामिल है एक तरफ ताई है तो दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय लेकिन नौ बार रह चुकी सांसद ताई के लिए कई लोग कई नेता खिलाफ है लोगों का कहना है और एक नेता का तो कहना है की अगर सत्ताईस चुनाव लड़ती है तो मैं निर्दलीय से खड़ा हूंगा लेकिन अब सोचने की बात तो यह है कि इंदौर से किससे मिलती है टिकट एक तरफ है कैलाश विजय वर्गी तो दूसरी तरफ है ताई अब हम आंकड़ों की बात करें तो 100 प्रतिशत में से 70 प्रतिशत लोग कैलाश विजय वर्गी को चाह रहे इसकी वजह यह है के लोगों का कहना है कि कई सालों से ताई मैदान में काम कर रही है अब चेहरा तो बदलना चाहिए आइए देखिए कुछ फुटेजेस के लोगों का क्या कहना है सितर प्रतिशत लोग कहते हैं कि चेहरा बदलते रहना चाहिए तो दूसरी ओर कह रहे हैं कि ताई भी हमें पसंद है अब फैसले की बात तो यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर से भाजपा के लिए किसे चुना जाता है देखिए इस खास रिपोर्ट में कि इंदौर की जनता का क्या कहना है नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मेरे यानी रवि धाकड़ के साथ आपको बता दें इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर में लोकसभा चुनाव थोड़े दिन में आने ही वाला है और तारीखें भी फिक्स होगी है मध्य प्रदेश में चार चरणों में लोकसभा चुनाव होगा आइए जानते हैं इंदौर की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं पहला कैलाश विजयवर्गीय जी को आप पसंद करोगे या सुमित्रा महाजन को कैलाश विजयवर्गीय जी को भी और सुमित्रा जी को भी क्योंकि उन्होंने आठ बार रह चुकी है वो इंदौर के सांसद पद पे तो उनने काफ़ी अच्छा काम किया लेकिन इस बार कैंडिडेट बदलना चाहिए बदलना चाहिए सबको मौका मिलना चाहिए सबको आपका कहना है सबको मौका मिलना चाहिए तो हाँ, अगर दोनों में से देखा जाए सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय जी तो आप दोनों में से किसको मतलब ज़्यादा अच्छे से पसंद करते हो अब इस बार पसंद और नापसंद की कोई बात नहीं मतलब सुमित्रा जी महाजन जी ने भी अच्छा काम किया इंदौर के लिए बहुत आठ साल में बहुत काम किया लेकिन इस बार विजय वर्गीय जी को मिलना चाहिए क्योंकि देखो खड़े कोई भी हो दोनों में से किसी को भी खड़ा करे बीजेपी लेकिन मेरा वोट मोदी को वोट फॉर मोदी और सभी से अपील करता हूँ मोदी को वोट इंदौर की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी से कौन से उम्मीदवार को पसंद करते हो कैलाश विजय या सुमित्रा महाजन कैलाश विजय जी सुमित्रा महाजन जी को क्यों पसंद नहीं करते उसका कुछ क्योंकि उनको काफ़ी टाइम हो चुका है अभी तक चालीस साल उनने सांसद प्रतिनिधि के रूप में रहे और अब नया चेहरा आना चाहिए इंदौर के अंदर वो और विकास के काम करे हम्म। बस यही कहना चाहेंगे नहीं जो भी काम सुमित्रा महाजन ने इंदौर के लिए किया है क्या आप उस काम से संतुष्ट हो हाँ संतुष्ट है लेकिन क्या है कि नया चेहरा और उसके बाद युवा कुछ युवा क्योंकि 40 साल हो गए उनको उनका मतलब उम्र भी हो गई है उस हिसाब से देखा जाए तो अब क्लास लेवल की अच्छे मतलब नए और विकासशील व्यक्ति माने जाते हैं इंदौर के अंदर विधायक उनके विधायक प्रतिनिधित्व के तौर पे भी उनने विकास किया है आप इंदौर लोकसभा सीट से कौन से प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका वोट जाएगा एक पहला सुमित्रा महाजन दूसरा कैलाश विजयवर्गीय देखो क्या है कि काम तो सभी ने अच्छा किया है जैसे सुमित्रा जी महाजन जो है हमारी ताई जो है उन्होंने जो इंदौर को मध्य प्रदेश को जो है बहुत अच्छा विकास किया है पर क्या है वो लगातार सात आठ बार से वही बनते जा रहे हैं तो कम से कम इस बार क्या है विजय वर्गीय जी को मौका मिलना चाहिए क्योंकि वो अभी हमारे देश के लीडर है और राष्ट्रीय महासचिव है तो उनको इस बार मौका मिलना चाहिए बाकी तो क्या है कि अगर जैसे बीजेपी जैसे जन भारतीय जनता पार्टी जिसको भी अगर खड़ा करती है हमारा वोट जो है मोदी जी को जाएगा मोदी जी हमारे लिए जो हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और मोदी जी जो है आज की तारीख में हिंदुस्तान के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री है जैसा कि सर आपको पता है कि जो सुमित्रा जी महाजन है लोकसभा अध्यक्ष भी रही है और जो उन्होंने काम किया इंदौर को लेके क्या आप उससे संतुष्ट हो हाँ, उससे संतुष्ट भी है हम और काम अच्छा किया है एक मध्य प्रदेश की जो छवि है उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मतलब जो अच्छी करी है और इंदौर में बहुत विकास करा जैसा कि आपने बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो मेरा वोट मोदी जी को हाँ। लेकिन अगर देखा जाए तो कैलाश विजय वर्गीय जी और सुमित्रा महाजन दोनों में से आप किसको पसंद करोगे देखो कि अभी समय के साथ जो है हम विजय वर्गीय जी को पसंद करेंगे जी क्योंकि क्या है कि हर किसी को क्या है मौका मिलना चाहिए वो भी इतने समय से जो है पार्टी में कार्यरत है काम कर रहे हैं तो कम से कम अभी उनको भी मौका मिलना चाहिए ऐसा नहीं है कि ताई का ताई खराब है ताई ने बहुत अच्छा काम करा है पर समय को देखते हुए क्या है कि विजय वर्गी जी को नमस्कार सर आप जैसे लोकसभा चुनाव सर पे उसको लेके मेरा आप भारतीय जनता पार्टी से आप कौन से प्रत्याशी को आपका वोट जाएगा पहला कैलाश विजयवर्गीय जी दूसरा सुमित्रा महाजन कैलाश विजयवर्गीय जी जी जो सुमित्रा महाजन ने इंदौर के लिए काम किया है उसके लिए आप संतुष्ट हो जी सुमित्रा महाजन ने जो काम किया उसके लिए हम संतुष्ट हैं वो बात सही है लेकिन फिर भी हम जो है कि कैलाश विजयवर्गीय जी को ही अच्छा हमको ही जो टिकट मिलना चाहिए और भाजपा से जो कि वही निकले अच्छा आप जैसा कि आपने बताया कि मेरा वोट कैलाश विजय वर्गीय जी को जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी से वो खड़े हुए तो सुमित्रा महाजन से आप संतुष्ट नहीं हो क्या जी संतुष्ट उनसे बाकी है लेकिन जो हमारी जो सोच है कैलाश विजय जी को मिलना चाहिए और कैलाश विजय वर्गीय जी को मिलेगा तो वाकई में जो है इंदौर का जो विकास है और भी अच्छा हो सकता है ये हमारी जो सोच है और अगर देखा जाए तो आप अगर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की बात आती है तो प्रधानमंत्री पद पर कौन से उम्मीदवार को देखना चाहोगे चाहेंगे मतलब आप कट्टर समर्थक लगते हो बीजेपी के कट्टर समर्थक है और जो हमारा वोट जाएगा जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाएगा और नरेंद्र मोदी जी ही जीतेंगे कैलाश विजयवर्गीय या सुमित्रा महाजन सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मोदी पक्ष हूँ जी चाहे पार्टी थी किसी को किसी को भी उम्मीदवार को खड़ा कर दे मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन मेरे हिसाब से कैलाश जी को मौका मिलना चाहिए क्योंकि सीमित महाजन आठ बार तो मेरे हिसाब से गलाती रहेंगे तो ठीक है बाकी जो भी रहेगा उम्मीदवार अच्छा। हंड्रेड परसेंट जीतेगा और मोदी सरकार अपन बन जाएगी अच्छा आप जैसा कि आपने बताया कि मैं कट्टर मोदी समर्थक हूँ उसको लेकर अगर आपसे एक प्रश्न दिल में उठता है कि दोनों में से अगर देखा जाए सुमित्रा महाजन ने जो काम किया है इंदौर को लेके इंदौर को आज इतनी अच्छी जगह पे वो लेके गई है मध्य प्रदेश में इंदौर का मध्य प्रदेश में क्या अगर कहा जाए तो पूरे भारत में इंदौर का नाम स्वच्छता में भी नंबर वन आया